utiliza la l'adjectiu comunista como un insult? ¿Usted conoce la historia de este país? ¿Usted se acusa a altos del de Andalucía. Es que voy he tantas tantas vegades así que yo no sé si ustedes son burros o es que no a escoltar. Me gustaría solicitarle, eh, si es posible, señor presidente, al señor Blanco que retire la palabra burro eh, a mi grupo parlamentario. Si burro, que yo creo que es una palabra que todo el mundo entiende, es mm, masa grollera, yo retire burro y digo si no sé si vosotros son muy limitados intelectualmente o no volen escoltar. Cuando el gobierno valenciano, allá el año 2007, se puso a trabajar en traer la Fórmula 1 a la comunidad valenciana, se hizo porque se pensó en aquel momento que era lo mejor para la economía valenciana. Pero sí que me gustaría hacerle una pequeña reflexión. Hablaba de instalados en la corrupción. No sé si es que se refería a los seres de Andalucía. Sí, eh, se ha equivocado y dice, instalados en la corrupción. Y un partido como el suyo, comunista, como ocurre en otros países del mundo donde está gobernado por, un partido comunista, como es Cuba, como es Venezuela, pues entonces en, en esos momentos puede usted plantearse el poder poner una mordaza a quien no piensa como usted. El Grupo Parlamentario Popular, efectivamente usted lo ha avanzado, va a votar no a la creación de esta comisión de investigación. No es confonga o no manipule. Nosaltres som antisistema, però no antisistema democràtic. Som profundament democràtics. En el nostre funcionament intern, no com vostès que estàs esperant a veure què fa el dit de Rajoy, i també en l'actuació que nosaltres portem a terme les institucions i la societat. Profundament democràtics. És més, són aquests comunistes els que vostè sembla que denigra cada volta que parla, els que van lluitar per la democràcia, els que van morir, els que van ser empresonats, torturats pel règim del que vostès són hereus ideològics. Nosaltres som antisistema cleptocràtic, que és el que vostès han instaurat en aquest país. Vostè utilitza l'adjectiu comunista com un insult? Vostè coneix la història d'aquest país? Vostè ens acusa a nosaltres dels ceros d'Andalusia? És que ho he explicat tantes vegades així que jo no sé si vostès són burros o és que no volen escoltar. Els ceros d'Andalusia corresponen al període de govern del Partit Socialista en solitari, quan Izquierda Unida estava en l'oposició i de fet s'aprovava una comissió d'investigació en el Parlament d'Andalusia a proposta d'Izquierda Unida i, de fet, ara s'ha trencat el pacte de govern perquè Izquierda Unida exigia que hi hagueren més comissions d'investigació, perquè Izquierda Unida volia que s'aprofundira en la investigació i vostès i el Partit Socialista d'Andalusia han pactat la renovació de la Càmera de Comptes per a protegir-se entre vostès. Antes de continuar con mi intervención, me gustaría solicitarle, eh, si es posible, señor presidente, al señor Blanco que retire la palabra burro eh, al, a mi grupo parlamentario, porque me parece una descortesía, me parece que no es el sitio ni el lugar, desde luego en ningún lugar se debe decir eso, pero menos en la Cámara donde se representa a todos los valencianos, la Cámara que representa las voluntades de todos los valencianos, no es el sitio para llamar a quien piensa de forma distinta burro. Primer, explicar què és el que he dit i, en segon lloc, plantejar que puc retirar i canviar aquesta expressió. Ho entenc. Jo no he afirmat que vostès siguin burros. M'he preguntat que no sé si vostès són burros o no volen escoltar, perquè porten afirmant molt de temps una cosa com que els ceros d'Andalusia afecten a Izquierda Unida, quan no tenen res que veure en Izquierda Unida, quan es van produir quan governava en solitari el Partit Socialista. Sí, sí. No, no, acabe, acabe. Sí. Per tant, clar, sí. un es cansa de repetir una cosa tan òbvia i que vostès continuen dient una fase sí. tan monumental. I per tant, dit, no sé si són vostès burros o no volen escoltar, però si burro, que jo crec que és una paraula que tot el món entén, és mm, massa grollera, jo retire burro i dic, si no sé si vostès són molt limitats intel·lectualment o no volen escoltar.